ninguém vai ter que pagar o coisa dos pessoal. vai ter que pagar tudo para pessoal é né? <laughs> o prejuízo, né? Que doido. Hoje era pra ir, não tem feito daí, né? Tá mais cachorro. Gravando o menino salvando cachorro pra colocar na Record. <laughs> Vini? É? Chama ele aí. Ele volta lá pra dentro, Antônio? De volta lá pra dentro? De volta? Red Dojo Kitchener's.